My friend, are you YouTuber or something like that? Yes, I am YouTuber. I am live on YouTube, FM Radio, FM oh! Radio Gaming. FM Radio, hello my friend, how are you? سلام و درود فرما بچه گل یوتیوب امیدوارتون خوب باشه آقا امشب یه gameplay خیلی خفن داریم به صورت خیلی اتفاقی چند شب پیشا تو live stream ی که در واقع Twitch داشتیم خوردیم به یه squad ی که خیلی آشنا بودن یعنی من تگ اف رو دیدم شناختم چون از قبل subscribe شون داشتم یه یوتیوبر خیلی cool و باحالیه پاکستانی هم هستش اسمش FM Radio Gaming. خیلی عجیب بود فکرش نمیکردم middle play بدن خوردیم تو match بهشون دیگه یه خوردم fight مایت با هم داشتیم gameplay ش باحال شد گفتم واسهتون بذارم حتما حتما بچه‌ها این ویدیو رو لایک بکنید یه کامنت خفنم واسه عمو تزار بذارید تا آخرم ویدیو رو نگاه بکنید دیگه کاری نمیمونه که بکنید دیگه همین دیگه عشق منی دمتون گرم بدون معطلی بریم ویدیو رو ببینیم لتس گو जो भी बंदे देख रहे हैं पीएमपीएल देखा देखा सिचुएशन में और यार सपोर्ट ना भी करो di orgasmo करिए तेरा भी नहीं नहीं बच गया बच गया Kogo भीख दिनेश देश को हॉप बस सही है सही है बस सही है सही है चल चल चल No kill, no kill. I love you, my friend. I love you so much. I don't kill you. Thank Sorry. You. My friend, do you have kit or something like that? Thank you. Abhi kill. No fist, okay? Just kill, kill. No, no, no. No fist, no, kill. I love you so much, brother. I love you. Habibi, love you. Love you too, Habibi. Thank you. Wallah. I love you. My friend, are you YouTuber or something like that? Yes, I am YouTuber. I am live on YouTube. FM Radio. FM oh! Radio Gaming. FM Radio. Hello, my friend. How are you? big fan, big fan. <laughs> big fan. Nicht fern, fern! Watch out! Watch out! What's Was ist das? Watch out. اوکی. یارو چه خطی داره یزید خب خب عجله نکن واسه یعنی همین یه دونه بود بیا, بیا رو برداریم بریم یوتیوبر رو کشتیم هی هی hey. خونش رو ریختیم هی هی گوش کن احسان این مشو باید کمپ سگی بزنیم پینگاشون بیسته خب کجاست اون بالا تا ها اینه که بعد جواب Form up on me. چی بود تو بسته اوه کریستاله دستت این تار داره آجی پشم کنم پوچینکی هم همه رو دارم میزنه آخری آخری هم اه زدنش فینیشش ندن اه یارش زد برازم بچه ها کجا با این لایو استریم رو کنید بگید دیگه یزیدا چه را هستید شما میگه پوچینکی هن مراقب باش مراقب باش میگه اس کنار فارم جدی بیا بیا اینجا نیست اس کنار فارم اونی که با پوچینکیو بنش کن داداش ما مسخره تو این بهمون استرس وارد میکنیم الان کجا رفته مود اینا کمپرای مودن دیگه از اولم کمپر بود اینجا باید میدونم اینجا باشم بچه ها میگن ایونت داره الاف میشرخه این یه اسکوت دیگه است بیا بریم سمت ایونت بیا یه بریم هاجی فکر کنم همونا نه لحظه سر کن با کاور بازی یه اسکوت آره همونا باشه سلام بایستا ببین اینا همونا هم ببینیم کلوستر بزنیمش مثلا بریم پشتشون خیلی بهتره آره آره خواهم کار دو تا شات هم بهشون بزنم بشه به این سنگه دیوار کش پاکستانی هم دیگه پیک نمیدن یزیدا Tuzuna badarım. Orada bir ya. GG. Senin pushe şunu verdim ben azara. Yani benim düzüm. Benim düzüm pas bir. یه اسکوادم نمیشه پوشش بریم یه لحظه خرید کنیم سریع فقط زون داره میاد Marked a location. Watch out. Enemy. چیزی؟ یه خریده بونو بزنیم بریم سر زونه رو سخته یارو آره اوکی بعد بکشیم سمت خونه ببین این پشت توپ میذارم بیا با توپ بریم Someone has been here. یه تیره میزنم این توپه رو برده به درد اون میخوام من جا ندارم حتی بس خالی کنم فکر کنم بتونم بردارم خیلی دمجه اون ماشینه رو میخوای اون یه تیره موج حواست باشه از چپ فلنک نخوریم فقط دستم برا اه حاجی از چرا اینجوری میزنن بالا این چیزه چرا اینجوری میزنن سگه اینو باید دست خر میشه واسه اونو تنها ما ماشین میام ما ماشین دارم میام یکی از اون رو کاور میده ihr weich wieder? schon noch Junge, ich schon Seil davon, ne? Ja, jemand, gut, 핑어 얘네 있구만 왼쪽 왼쪽 볼라이어 문단 볼라이어 문단 왼쪽 헤일리 핑계 쇼프리 यार यही बंदे की मुझे टेंशन थी कि ऊपर बंदा तो नहीं है कोई नाम तो तो बोला तो परोश मुझे जा तो कम हम तो जून में मेरा ना रहा Okay, زده چهار سال چت با انمیا ور نرید بزنید تمام شه بره جی خود یارو همون بودش که نیت شد یا اونی بودش که از بالا زدنش میذاشتی ریو میداد پینگاشون خیلی خوبه موری هاجی امروز من خیلی سر پینگ خوردم خب بچه امیدوارم دیدن این ویدیو لذت کافی رو برده باشید حتما حتما لایک بکنید ویدیو رو و یه کامنت خفن هم بذارید و دیگه خلاصه همین دیگه عشق من تا درو دیگه